Então, por isso, foi lançado este portal disponível em facebook.com/about/basics e aqui reúne uh, toda a informação, toda a ajuda de uma forma muito simples. Eu vou publicar uma foto das férias com amigos ou do que for no Facebook. Essa fotografia pode ficar na web para sempre e toda a gente pode ver. Exatamente. É? Eu posso cancelar o acesso a aplicações uh, para as quais eu criei conta. Sim. No cadeado posso ir à opção quem pode ver as minhas coisas, ou seja, quem é que pode ver os conteúdos que estão uh, na minha página, quem pode ver as minhas publicações daqui para a frente. Uma das coisas importantes é no separador geral, uh, descarregar uma cópia, ou seja, eu posso fazer download de todos os conteúdos do perfil é recomendado que se utilize a autenticação de dois fatores, que consiste basicamente numa das formas que é, ao fazer login, sempre que ele tenta que não é um dispositivo normal, envia uma SMS para o portal para os pais, para bullying, eh, e tem todos os procedimentos que devemos ter. Um muito importante, o caso dos pais, nomeadamente quando os filhos são menores, eh, é acompanhá-los,